pour effrayer nos amis de Snapchat. oh, c'est génial, nous, moi. Nous pouvons... Allez, viens avec moi. Tu ne crois pas que c'est trop violent Nos amis de Snapchat vont avoir peur. C'est peut-être un peu fort. Mm, non, pourquoi Comme ça, nous verrons qui nous répond et qui s'effraie. Bah ouais, tu raison. Allez, allez, enregistre. maintenant que les vidéo est ah, en Snapchat, tu veux regarder un film Oui, d'horreur <laughs> Oui, si tu veux. Prends les popcorn. Oui, bien sûr, toujours moi. Allez. Oui. Allez. nez, je sais que tu as écrit ça. Non, j'ai trouvé ça maintenant. Bah. Attends. Bah, c'est le même. Je ne suis pas sûre que je sais. Je suis très effrayée. Qu'est-ce que tu dis Regarde, il n'y a rien. Ah non. Si vous voulez entêter les gens, nous nous débrouillerons On va sortir d'ici. à Vous jouez avec moi et vous prêts. Je ne pas jouer, je vais à ma mère. Regarde, T'as les c'est moi.